Muy buenas a todos, Peña. Estoy aquí para comunicaros que el día 3 y 4 de abril estaré en Burela, en la Aversion Fest, junto con Señor Wilson, Crudo Sound Bilbao, Check Selecta con Senderal, Mexican Steppers por primera vez en España y muchísimos más artistas. Yo iré acompañando a Mais Lume Collective, que son los que organizan toda esta movida, ¿ok? Y os voy a soltar un cachito de una capela a ver qué os parece. Será verdad lo que cuenta. Pues no existen leyendas. Ya, ya, ya. Yo. Aquella dicha era cierta ya. La sociedad anda tienta ya, ya. Pues desde hace time ellos quieren ver Pero no pueden hacerlo, África tiene sed Si desprecias a tu madre, ¿cómo van a aparecer? Hay guerras por petróleo, ¿a quién quieren convencer? Show, one love, one blood, one heart No más guerra en el mundo, ¿ok? 3 y 4 de abril, la versión fest ¡Pum! Burela Alrighty, man.